あのね白瀬私のこと好きじゃないって思う日が一日でもありますか絶対ないはずだってさ思い返して俺出会ってから毎日好き 初めから好き全部ね薄れた日とかないよ薄れたなって感じた日一日でもありますかあったらごめんねでもないはずねえ思い出してみて手がこっち来ておい 新しいタトゥー先に見て321あっ 好きあ好き君の元彼よりもね強く首絞める